よよおはようあなたの心にいるハートはい <laughs> 何やってんだろうはい <laughs> 改めましてエレファント系チェケラッチョバーチャル YouTuber のいるハートです <laughs> はいえーとですね今回はあのー、アドベンチャーゲームの時についてはいはい <laughs> えっ、ー、とですね、まあ、皆さんの、まあ、ツイッターでのね、投票の結果、まあ、前回のね、こう、中岡千町さんとのね、大断円からですね、あの、まだまだ見たい、まだまだおかわりだろっていう声がですね、 <laughs> たくさん来ましてね、本当に、お前ら覚えておけって感じなんですけど。 <laughs> まあねあ違う違う覚えおけとか言っちゃダメ <coughs> イルハートもすっごくすっ 思います、はい、うんそのわけあるかって感じなんですけど <laughs> いやまあねいろはとね率直になんかこれ疑問なんですけどあの素朴な疑問なんですけどあのぶっちゃけさあの企画なんかそんなに <laughs> 再生数とかもなんか良くないじゃないですか <laughs> これ言っていいやつ怒られるかな怒られるごめんごめん怒られるかもしんないけどでもぶっちゃけなんかそんな感じじゃないですかだからななんなのだからさもう で結構なんか動画の感覚とかも空いたからもういつ打ち切られるのかなって思ってたんですけどまさかの何言ってんだまだまだおかわりだろからの第2部が始まりそうっていうことでねあの皆さんにお聞きしたいんですけどなんでえっていうかあのねあのねそういうとこあると思います人のこと「お前」って呼ぶところをやめた方がいいと思いますよ はーいというわけでまあ第2部初めのね選択肢を表示するんですけれども <laughs> いやなんかねでもさっきね聞いたらあの3択中2択はねあのイルハートが決めていいっていうことでねいやなんか自分で こうドラマの主題を決めるっていうんですかストーリーのあれを設定を決めるっていうのちょっとね面白そうだなって思いますえっ、とですねまず1番はえー、えー、どうしようかなどうしようかなえな何にしようかな <laughs> 何にああまず第1問1問じゃない第1択目 <laughs> イルハートお嫁さん修行とかどうですかなんか 花嫁修行的ななんかイルハートが一生懸命こうお嫁さんの修行をして女子力をアップさせていくっていうお話ですよ。いやこれはですね、まあ、最近見れて自分で言うのもなんなんですけど最近見れてないみんなが見れていないであろうである可愛いイルハートがね <laughs> 久々に見れるんじゃないかなって思うんですよ。うんなかなかいい気がするな。うんもう一個あれもう一個決めていいんだもんな。そう はね、何にしようかな。1個目がお嫁さんだから。あもう1つはですね、イルハート、歌姫物語ですかいいいいこれにしよう <laughs> なんか、イルハートがね、こう、歌姫にへのステップアップ、道のりをなんか表示していきたいから、あの、実際にさ、こう、なんかいろんな歌のレッスンとか、 あのいわゆるボイストレーニングってやつをねあのやっていって歌姫になるお話とかどうでしょうこれにしましょういやなんかこうやって考えるとなんかちょっと楽しいですねなんかうんいいかもしれないなんか前さよくわかんないなんか「はじめ人間のパオーンがなんちゃらで中岡ちまちさんの角がなんちゃら」みたいな取られるかななってきたのどうしようかなえっともう一個はスタッフさんえっ、ー、とちなみに 残り1個は。嫌な予感するけど。何ですかと。ねえ <laughs> 中尾勝町さんの万物創世記 <laughs> いや、まあ、来るとは思ってたけどおかしいでしょ流れ的になんかだってさだってだってさまあわかるよ第1部はさ、まあ、イルハートがこう何あの昔に行って なんかあれですよ過去の自分と戦うみたいな <laughs> そのために中岡千葉さんの力がみたいな話だったんですけどこれもうなんかイルハート要素ないじゃん <laughs> っていうことはですよっていうことはですよあのずっとあのイラスト屋さんのあの像が出るっていうことなんでしょうか <laughs> いやなんかあれですねもうこの件について触れるのはやめますいやなんかさイルハートのみんなってさなんで最近思 んですけどイルハートのみんなってなんか私がド M 説みたいなの <laughs> 勘違いしてませんいやのが別にそんなことはないんですけど <laughs> あ待ってなんかあれだわもう何を言ってもどうにもならない気がしてきたからもう余計なことを言うのはやめます <laughs> ないよやりたいかわかりますよねということで皆さん投稿よろしくお願いしますわかってるよね信じてるからねみんな信じてるからね皆様私イルハート7月20日土曜日に埼玉県産連研修センター3階大ホールにて開催される 大ボドゲーム3に参戦が決定しましたえこのイベントはですねこういろんなねボードゲームを遊べるイベントなんですけれどもそのボードゲームをクリアするとクリアしたねゲームに応じて報酬がゲットできますでその報酬を消費することでコスプレの写真撮影とか似顔絵とかのね ミニイベントみたいなのもね、一緒に楽しむことができる盛りだくさんのイベントとなっておりますえー、そしてですね、なんとなんとなんと、ゲームに遊び疲れて、お腹が空いたら、食べ物が、美味しい食べ物があります <laughs> なんかね、あの、シェフのですね、こだわりのコーヒーとか、 焼き菓子とか、カレー弁当なんかもね、販売されるそうなので、あのね、ゲームに遊び疲れたらぜひぜひ食べてみてくださいそしてですね、なんとなんとなんとなんとなんと大ボドゲンさんがですね、用意してくれた、イルハートの新しいグッズもありまーすわーいいや、本 いものがたくさんあるのでね、皆さんよかったらぜひぜひ遊びに来てくださいえー、そんな大ボードゲーム3チケットの申し込みが2019年7月7日日曜日までとなっておりますいやー、楽しみですね。夏ですが、楽しんでいきましょう。夏だから楽しんでいきたいと思いますので、皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいバイバイ